玩个娃娃呀！ 都配进去了。 两个用头修。 柚子百分百，去吧，好。 富得流油。 好惨啊！赢的秘诀就是献献祭老兵血。嗯。来来，是大屠夫。我操！那个是哦，那个是竹蜻蜓。墓地，屠在墓地。老丑在墓地是吧？我操！这不杰克吗？小枣。 这不杰克吗？拍照了，拍照了。杰克拿巨了啊！梦回上古，的龙吗？三空姐一前锋。不一样。狙 <laughs> 我来吧！ <laughs> 没事，不放这子吗？ <laughs> 哎呀，这百分百蟒满判定居然狙到我了，是吧？是不是这个电锯很烦？改天我就跟官方说道说道，把这电锯削一削，你觉得怎么样？ <laughs> 要鸟吗？对吧？还有你说觉得这个电锯贼强，还得得削一削，对吧？太过分了，这个判定，这个鬼一样的这个老兵线。 <laughs> 对啊，感看，感谢我这个官方说嘛对说还有觉得这个电锯不合理，也太强了，这判定跟鬼一样的啊，削一削吧，对吧？准备看我，看我，看我，看我。哎呀，别走了，还没闪呢啊。 要结束就是你死的时候了。哎，这时间没算好啊！他怎么？他怎么狙了个鸟？哟，A 空了这个 A 闪。上去，上局说要鸟，我就看了一下，然后呢他就倒了。倒了。这局我怕我又看一下，他又倒了。他是你小命不保。 我要死了！哎呦，我前面的拉锯没撞断，吃了帮你吃了个橘子。你去找人摸一下吧。哎，在哪？后门亮了没有？我在我在，我在，我在这个围墙呢，摸围墙呢。烦死了！我也在围墙。然后我过去了。都在围墙啊！哎，再给我搜，给我搜！摸我呀，往后门来呀，快来摸我，我要死了！ 我在不是我在盯着我的家的网线，默默跳到这个路由器上面去。又装西了，我跟你说。别说了，你调成炸机。来大房，来大房，来大房，默默，大房来了来了来了。喂，大房，大房，大房。喂，大房，大房，大房。喂，大房，大房，大房。大房就是要补的，我知道。喂喂喂。巨版，都往下装啊！装装装装装装装。是走是。哎，别别别，走走走，你走你走走。准备帮我挡狙子，老冰雪。我来接应你，帮我挡狙子。 我在这边，抢，降了降了降了，他的戏子，哎呀，你要没了！帮我挡狙子了，不会的不会的不会的，哎哎，完了，哎呦！看你这个这么白给，我就没法挡了。你这么白的那个困兽之斗，我求 C D 没好。呃，准备救人去了，老明雪。哎呦，这枪好快！ 哎呀，不好！可以。变尸了，变尸了！接救，接救！哎，再骗你一个钻头，对吧？再骗你一个钻头，贼棒。 <laughs> 哎，摸我，老冰雪，你自己来了，来了，来了！别急，我来了，我来了！哎，没自己好。你怎么在在里面啊？ 就在里面啊！那行，你摸他，我我修机子。吃钻了吗？这是。对呀，吃钻了呀！我三层治愈都没摸好。啊，你修吧，你修吧，我走了，找一下新的去了。那就去救他吧，咱就去救他有一些。来了。那你得撞他一手。帮我扛一下，扛一下，还可以。算了算了算了。 那杀我了呀！那我没钻，我能摸起来。你得撑到我摸起来，我三层自愈，很快。你就记着游戏，不要管我，息着息着。嗯，好了。东西了，撞东西了，又撞东西了。别慌，别慌。他家是无限具生产菇吗？没，最后一个无限具了，撞断就没了，拿命去撞吧。哎呀！ 我没了，刚摸起来。红毯，红毯，红毯，红毯，来撞一下红毯。四分之一的球，距离不够。臭兵血在哪里？我在墓地。撞了你也挂上。中场基子能量吗？亮不了。没事，咱们分开修，你修中场，我修墓地。他去我，你那边亮，对吧？咱们修完了。就差你那边了，别血得看距离去了。 哎，亮不了呀，卡机子了呀！哎，休息一下，来来摸我，游戏在哪？摸我，我在墓地。嗯，啊，我没了。不是没了吗？你死了不是没了吗？我想抢修。 <laughs> 你还活着的，没事，你还活着。他他没自愈，我中钻头了。 家是开无限剧场的吗？怎么还有无限剧啊？单空军，我前期走地都追不上的呀！ <laughs> 这不拉球也死了，闪现好了，搞不过，搞不过。 怎么这么多无解狙啊！啊，太亏了！哎，居然一一个都没挂死哎，这一个都没挂死，嗯，谁都抓不着，还没有一刀斩，我得尊严，难受呀也有。 三空解一前锋，你为什么会玩老头啊？ <laughs> 这肯定没人杀呀！主要是前面他喵的弱点太差了。七点空军你也不好杀呀！哇，你都不知道这全是枪，跟鬼一样，没练好呀。玩杰克会好一点，我觉得这个阵容，杰克蜘蛛都会好很多。我 <laughs> 要是练杰克，我也不来打。杰克有什么好练的？ 哇，你们你能逃脱吗？打不开，烽眼吗？眼？啊，这是烽眼。哎呀，老头子，哎，我这把没有玩幸运儿，制裁不了他呀。开个憨憨个奖，有点卡。没玩机子啊，直接修啊！低端机子都直接修的，这游戏怎么回？事？哎，这能这倒能抽到的了。完了，我的平地魔术师能送一套的？ 皮蒂牛老头贼强，你知道吧？ <laughs> 强也他强也不也也也强不到能杀你魔术师吧？可以可以，能强能有这种强度的，他能他能强到杀四个魔术师，跟你说。放你的屁！我走了走了走了。鬼话连篇的。U.A. 下播了，这不是 U.A. 你们在哪呀？来摸我一下。我在你的天边，飞飞起来我就能摸摸了。 看见了一个双马尾，来么么哒！你自己找根针去啊！哎呀， <laughs> 我只能摸到这个这个啥小黄书啊，要啥摸摸不到啥的。他没的，这个走地怎么又 A 了一刀？走地流刘老头强不强？我再问你，咪咪，问你强不强？你是双弹的呀，你是有双弹的那种。那你球啊？你有球啊？球，你有球啊？ 你有球啊，对吧？那我拿球是不是就不撞他了？我可以帮我不死，我拿球就行了。对啊，对啊。所以说，走地都老头强了，像你这种前锋，他一个人砍四个。你玩老头，你追我一下，是不是要不要？ <laughs> 我带双弹，我那我砍不了，对吧？我砍不了，我那老头不行。你的双弹怎么能凭你吃到？我没双弹转不了点。哎，哎，还换了，谁救一下？他追不上了呀，这 过半了呀！没事没事，我吸他鸟。我给你加爆。完了，我还被卡住了。走了走了走了。真难。我吸了一只鸟了，快！二姐他要换我了。 <laughs> 哎，周夫人。 会吧。 化了呢，学乖了。啊，还没能量了。哎呦，哎，你怎么倒了？卖了呀，卖了呀。那只能卖了呀，我们又不能把你撞下。嗯。有两只鸟。顶不过，顶不过。有两只鸟，你不给我上一只鸟？我刚刚没注意你废话了，我在修那个。 开幕，有谢谢，看我，谢谢，看我看我，么么哒，么么哒，好看吗？长得漂亮吗？游戏，还行。哎，怎么给鸟也被画了呀？那我咋知道啊？他画的这么快的吗？他妈的！ 我过来捞一下你， <laughs> 还有还有一只鸟，我修梯子。默默你别踩到我的关机键了，他万万没想到我过来就一一手直接捞，好，可以，翻身，压板。 闪好了，闪现要闪了，要闪了。先踩音乐盒再闪。这么远了吗？这盒子。我操！可大了。每次下了就闪现，我跟你说。那肯定的。哇，跑四个了。这盒子这么快吗？还有说话。可以，这波卡斯也回头盖。哎呀，好烦啊，打的。嗯，还有三分之一。 要不下把我托夫吧？不呀，打人吧。 <laughs> 没事，对吧？四四跑才好玩，四跑才有这个压力。有点神了，又在打人。 <laughs> 呃，快压。速！你说这个加速盒能不能加速这个墙消失呢？这是个问题。压好了。况且浪费时间啊！我不想浪费时间，四跑就。压好了是吧？亮亮亮亮亮，开了开了开了，完走了。还行哦。最后一个前锋还是浪费了他很多时间的。 哦，他在，他在，他大门，他守大门。吸鸟去啊，游戏。我在，我在吸吸他鸟。那先控个能量。给老兵一个鸟，让老兵抢把机器控了。你要被划死了！哟。给我一只鸟，快快快！再不给我要死了。哎，我靠！去鸟吧。哎，那就没了呀，你就被划死就特别的。但这边能量应该不多了，再控一下就行了。 游戏机龙冬之年，放他鸟出去啊！要不鸵鸟出去来不及了。为什么不掏鸟出去，啊？掏鸟出啊？没有，没来的。C D C D。那你没了呀，换一下。干嘛？啊，鸟。打你来了。门能开吗？克，走。冰山杰克，拳击。为什么不摸呢，老冰雪？哎？哎？ 分身呢？哎呦，这个人闪现空了！闪现空了！闪现，闪现，闪现，闪现刚用。去捡捡老兵去了，他去捡老兵闪现刚用掉，闪现刚用掉，闪现刚用掉。闪现刚用掉，减不了的，没办法我开我开大门，我开大门。老子好久没玩了。走吧走吧走吧。来我这边了，来我这边。吧，来我这边了。 我找地窖，我找地窖。你应该还有很多。我两只鸟，我两只鸟能找。这边不是地道，回头去那边旗子墙那边。死了啊！没来得及。手速慢了。你要顶着鸟好的，顶着鸟好肯定是来得及。手速慢了。嗯嗯。 只要割的够快，我们就抓不住那只鸽子。真正的鸽子，你连羽毛都碰不到。嗯，啊，冰雪深有体会哦。到，到我这，到我这。蜘蛛，蜘蛛。完了。当死舞者。痛 <laughs> 死了。 我还记录你的样貌了，有 <laughs> 毒吧？ <laughs> 记录他的样貌。 <laughs> 我真欠地下室。不会，地下室去我不呃、可能有点远，过不去了。有没有鸟？没鸟，那没了。但是有坟，但是有坟。有坟开心。你这不是发现鸟了呀？这坟。 <laughs> 但是有粉，对，保住前锋的血量，那前锋就可以开。前锋死。所以啊，所以怎么真开枪的样我刚刚说，我刚说保住前锋的血量，前锋就可以开撞了，就我来了。我的个鬼鬼！这太快了，还要先签，先先签。怎么又是粉的？还就在脸上。 <laughs> 野地真野地牵粉好吧。 牛批！入殓师不都这么玩的吗？原地切粉，我别人都是说，这把脸不都是说玩入殓师原地切粉的这个老女婿， <laughs> 不，大家不都是这么说的吗？入殓师原地切粉啊，不都这么玩的吗？你宝舞女，撞他！哎呀，厉害呀！二楼，三楼，三楼。 快走，知道，我没有必要扶的。我想感觉我修不动了，这台机子很神秘啊！修这样一动都不带动的。来保你们，老美女，你要修四台机哦。你要保得住，我肯定可以修四台，但是我觉得你保不住。哇，走啊，走啊，来了，来了，来了，快跑！来个锤子！ 我我我，再来摸你们，我再来摸你们，我们三个人在这。里又上来，又上来，在下面。板子下了，上来啦！压吐到了。我死彩了啊，死彩了啊！快快翻过来，翻过来，摸摸摸摸摸。先摸，先摸，先摸，先摸好一个。先摸的好。来来走走走走走走。 我帮你们卡门，我没卡中。牛逼！但我有晕，不要怕。你去把他板子下了，去把他板子下了。二楼板子已经下了，他踢过了一边了。哟，你来一楼，我摸你啊！能不能中？他马上，他马上牵下去了。 我你说，好像没有啥修理地方，就是不能跟队友，好像不能跟队友合修就是了。完了，哎，我取消了。哎， <laughs> 我的上次去了阴他，还是能，还是能跟队友合修。不能记得，反正他自个修的话是正常速度。可以可以可以，扛一刀，扛一刀，扛一刀。不一样。没没了。 怎么可能 <laughs> 没？有？我有晕！哎，你快走，快走，快走，远离大房！他套路你了，套路你了，套路你了！我操你了！还摸我来点我，没事摸。你看我那波粉切的关不关键？我要是不切那波粉，你们必不可能拖这么久。还有球吗？撞他，撞他，大家反。晕一下，帮你。啊，对，然后你撞一下，可以。我跑不动了。摸我，摸我，摸我，摸我，摸。我。 有三层注子了吧？三层了，好 <laughs> 重那个锤子。没事，他要把你从那边进来，我能把前锋摸好，前锋还能撞。没球了。没球我也可以撞。没球了，那我把你摸好有屁用啊？他他没练啊。楼梯楼梯楼梯楼梯。一厘米球。给我放。核何修修机好像会变慢。哎，那何修何修修机变慢，那变变快就是 buff 了，就不是抵 buff 了。哦。你有球吗？ 你哎，再扯他！A 你一刀我就可以电了。快走！五二咒是啥玩意啊？快走！快走！快走！五十二咒是什么鬼东西？啊，盯着你杀我的天！我的。还在修最后一台没？修。最后一台没开动呢，别急。我去，保他，快保他！ 还有没有猴中了？现在差多少了没？啊，还差得多呢，差一半呢。差多呢？差差三分之二呢。哎，他不是被刷了一波吗？为什么还是半血啊？对啊，一直没挂上人呢。这能救吗？ 等我摸起来，等我摸起来，等我摸起来。等你摸起来，我怕不是凉了。我摸完是摸起来了，我带三次自我加速的。来摸起来一个恐惧战起来，摸起来。老。哎。完了。哎，你家摸摸摸摸摸摸摸摸摸，强摸。亮吗？能亮，给亮给你。哦。不一样。啊，是杀我了，没自起了，快跑快跑。那还是杀零。 我来摸你，啊！进艾丽莎的。盒子你放了吗？他傻，哎呀，吐你！还放一个盒子，这边放两个盒子的。快去快去！啊，这个这个这个这个什么门啊？这个圣诞树门开了呀！大门开了，过来啊！来大门吧。 人家问我能不能亮，我肯定肯定就是要要想让我亮啊，我肯定就亮了呀。走走走走走走，能走吗？来大门吗？来大门吗？大门开了，又杀你去了，我跟你说，又杀你去了。他又进大杀了，我的天！快来摸我，好走啊！不不不不，摸我，月快摸我！快去摸他，快去摸他。来了我来了我来了，还有两层河，来帮你顶一手。 摸好了，摸好了，摸好了。你你你你保着，你保着。他好像不能摸箱子。哎，有点烦。摸呀！我想。我摸是把钱，我摸我摸。我可以帮你把下面蛛丝都踩了，然后你待会跳下来，我帮你定一手。跳了，跳了，跳了，跳了。进到。我帮你扛一刀，走了啊。发 <laughs> 工具了，我操，活了。 你们应该能出门啊，这个距离。还是去山里了，跟鬼一样，这个直播。来我来我来我， <laughs> 我有三层，我有三层一会我们也得走，我们也得走，不不快。哎呀，最后一秒又被撞到了。 <laughs> 太惨了，他要他就要挂你。 <laughs> 还是我们开完了要，在下告辞。 咱们哥也太惨了， <coughs> 被追的锤。 <laughs> 你你你能拿你手下的这个话筒敲人家吗？你帮我你帮我吃吃蛛丝也行，吃然后然后走走走可以走可以走，我也成晕了。 你确定走的到？你不三层晕吗？还有一层晕，哇，这样保都没保住，我的妈哟，太恐怖了，疯了一样。果然是小丑， <laughs> 我就说屠夫打这个图一般都是小丑。还好他为什么？无限狙又多，又 <laughs> 可以到处拉。我不修了。哈哈， <laughs> 鬼一样的，不修了该。 要把小丑改的跟女巫一样，对吧？血量又多，对吧？没有出刀，还可以拉出几龙卷风，对吧？那就挺棒的。哎呦，我操！我搓了个球，点蜡了。哎呦，我被他卡位了！秒了呀！被他卡位了，他这个聚，他好胖啊！他聚了我一下，卡位了。哎，他都聚过来了哦，不能卡模型了。 他妈的把我卡位了，人晕了。他太胖了，他拒了我一下，我走不过去。看到我的信号了，你知道吧？爆了！哎，完了！ <laughs> 哇，你这个拉球有点滑，太滑了。地上有香蕉皮吧？你怎么就他喵的让我摇下来？ 我的鼠标垫有点滑。三层加杂交是天下第一，我的妈！我全部地球了。那闪现，你还是没了呀？我准备过来，救你们俩了。你怎么连插刀都没了？怎么回事？他狙了我一下，没有取消插刀。来救我，老冰雪，救命啊！来了来了来了，给你陪葬了，别急。我三层晕，救我，我直接大晕走。救的起来吗？我怀疑我是要过来给你陪葬的。难受。 相信你救得起来，你只要不被不被不被魔不要空地不要放魔术棒就行。那我不是过半了吗？冷冰雪，不会的，我直接救，我跟你说，可以，喂，下来，过来点我一下，也是可以点点点了我命没了。 你不是三个猴吗？我就点他了呀，你真的撞酷的。 <laughs> 我他喵的，我用命，我是我我上我上宿我上宿二挂还是死了的人，我用命点点，就为了你不想交自摸。然后你他喵的又给我来个这种魔魔鬼。算了，不不撞空，我知道。你不懂这个，这个他这个这大家这个卡风天手太滑了。我们来卡翻身。卡风天太滑了。 办法，哎，你分身你不足，你要跑到那边去， <laughs> 那我保不了你了。还不是我，没办法，我意思就太滑了，到地下去喽。 <laughs> 你走不去。花玉荣，准备自己撞下来，我三三晕就走了。啊！为什么不多拉一点球呢？没球了呀。 我还能拯救一下，三层晕，艾丽，三层晕，救不了，救不了。 <laughs> 你们自求多福啊！老冰雪能摸起来吗？老冰雪，我能摸起来，但是我能下车走，我能下车走，我能下车走。要屁，救我呀！咋救啊？魔术棒都没了，风太大了，改变了我的航，改变了我的那个方向，没办法。 对吧？信你个鬼！我他妈下次再也不可能三层运来摸你。我跟你说，我这摸你，还不如自己走呢。我自己走，他还杀不掉我。你要相信云，我撞不到。我一直都是这么相信他的。这他喵的，这么一大片空地，他擦肩而过，知道吧？海分天啊！手滑兄弟啊。 来，我们互相 PY 一下，你又修不动。但是我能去救人呀！你能去救人这句话打动了艾莉，你知道吧？不然他应该不会摸你的。下面的爆。你这小豆腐。他肯定不会去我的，他肯定不会去我的。 我相信他，就是拘泥。我想信，我相相相相信。我能往哪里去了？我他都往哪里去了？我这边双板啊，双板一穿，我靠，怎么往后面一跑啊？我我在那边看了一下，感觉不大对劲啊，我又回来了。 给力！融死啦！没了，我飞了！啊！我来收一下你的遗产啊，这个拐杖。来摸我一下，我们还能打的，只剩三台机了。 你知道知道在在哪吗？啊，出疑问，我知道啊。香水跳楼，你傻，跳下去。无限狙上来狙不死他，等他狙上来再跳下去就行了。还有钻呢，好好撞了，还撞无限狙，这不走上二楼看一眼，我先溜了。 为什么没出啊？没了。不慌。哎，气刀真刀。那边 <laughs> 往哪转？我一般都是个窗。这四只的香水谁？好多是啥？下去之后就有点转了。 哎，这怎么还有个球的啊，这么花里胡哨的吗？好，车开走了。上车，上车，上车！啊啊！车门车门关了。 <laughs> 哦吼，没赶上公交。摸摸摸马来呀！进公交，摸摸摸马呀！ <laughs> 哎，进不去，进不去， <laughs> 好尴尬，死了死了，太卑微了。这就很奇怪，你知道吗？ 屠夫拉武器拉锯子是能进龙卷风的，但人类拉拉球进不了龙卷风。不对啊，这不是我的前锋呀！这肯定是台风天影响了我。我要看天气预报也再玩去。 <laughs> 太滑了！看比赛只只有自己会去想去打，然后打不了。啊，你不是你不是说看了图感觉？这个图他这个玩法，玩法杀不掉人的呀，这个图。 不是看完比赛之后感觉是幸好自个没去的。嗯嗯。居居居。居居，那不是食堂见了吗？蜘蛛黄衣居居，当黄衣的居居。哦。黄衣居居。死了不救死了不救，黄衣之主救不了，无能为力。哎呦，这个人已经死了。 医生秒倒了，卖了卖了卖了卖了，黄医生被秒倒了，要倒就卖了呗，那怎么办呢？卖了卖了卖了卖了卖了卖了，卖卖了了别卖呀！就他这个不守尸的，快过来救呀！不守尸的，要是好哥哥，我就过来救你。 自己回想一下，好吧，我们平常打匹配，就你的局有有有有一局赢的吗？都只有把你卖了，三个人打才能赢，甚至还能翻盘。卖了卖了卖了，卖了你们就没得打了呀！哎呀，我知道你不想修机子，你可以想去逛淘宝，你现在就可以去逛。哎呦，没盖别边遛鬼边逛呀！你死了换三台机子不亏的呀。 他还没打着我，可以。哎呦，跑的好快啊！鬼一样。交了彩钱吗？交了。哎，我摸你，我庇护你，快出来！别修了，我出来庇护你。嗯。 别要卡模型，你说你配合吗，老袁？我这个是故意卡的模型，你知道吧？别跳，别跳，别跳！啊，可以。你怎么就不修你这台了呀？我搞个箱子先，保命要紧呢。哦，有道理。他不有分窗吗？ 又带新的去了，这样传全了。哦，接了，接了，死了就是卖，死了就是卖，我跟你说，死了就是卖。 吸不了鸟了吗？我靠，你都看不到它，你怎么吸啊？反正我记得分叉是可以吸的呀。哎，这条命，我要换一只鸟。 救我呀！什么叫看我？救我呀！骗刀，先骗刀。二阶黄金都去救，给力！我刚好去点个外卖。 没有那个黄衣之主啊，黄衣之主像我这样溜，就跑跑这个长道就好了。食堂，多脖子吃食三个减速圈，我跟你说。到我来了，没到我。有我。哎。你不亏，你吃你吃到我能有壁虎，我能有猴。 踩不着啊！大花，这还打得到？玉米、猪肉、煎饺，一层了，舒服。 给力呀！机子压好了，亚亚，着不垃圾，等他起来，等他起。你能摸起来吗？你应该有鸟的。没啊，鸟给老兵远了。这你吸了这么久，就吸了一只鸟吗？快去救他！ 这直接扯。点点点点点点点，哎！个开门溜了，开门溜了。 干嘛？前台门，不到一千啊！他他闪现进来了，那你魔了呀？算了，结束了，了，结束了。还有一刀吗？一刀吗？压他，压走。还有魔术棒的，我的乖乖。 吸他吸他吸他鸟。吃了 <laughs> 个换，走。他打有鱼吗？都是电瓶股呀！我怎么等？他没红眼了，你没看见吗？眼睛不红的。放你的屁！他没红眼。那是皮肤的。红眼啊？对啊，那是的红眼啊。是啊，你瞎了！打了这么久，怀疑是你不知道他这个这个皮肤，他他本来就是这样子的。 嗯，知道个屁！他中了是中中！过半了，过半了没有啊？没没没没没。你过半了，我吸三层晕救你不好吗？亚瑟，亚瑟。他卖了，卖了，卖了，直接回头走了。啊！你看他爬进加速能不能搞出去啊？ 这个触手他妈长椅子里面，我猜不到他。嗯。中了中中哎！哎，嘿，这你怎么死的？ <laughs> 没用，还是得死，而且这个咒术师也跑不掉。对啊，一切的一切都是你干！我还有咒术师成就。 对啊，就是因为你刚才那波不卡刀，卡了刀就三个人全跑了。不是，我有一刀斩？我还解锁了个成就，五十恶周。再顶一会儿，再顶一会儿。只能顶了。能跑一个是一个。爬出去吧。没光了。我至少……他干啥呀？这刀这么长的吗？ 你们俩还在地下室爬，我们能爬出去，相信我。别爬了，啊，疼死了。爬出去，爬出去。门开了。再来一层烟。没了。我们三个一起爬，三个一起爬，爬，能爬出去的。他没有爬，新加速，我看到了。跟 <laughs> 鬼一样，我操了。我倒是有。前台门爬，爬得出去吗？ 这边有一个椅子，这有一个椅子。我的，耶！我有我有三层增加加速，你也走不了，你没有用，走不了。三层增加加速，我跟你说。那闪现，闪现爆我的吗？闪 <laughs> 现爆进地下室，跟你说。 <laughs> 哎。 我三层这家要是是跟你开玩笑的吗？不好意思，我拒钱，对吧？我拒钱没用，他闪现了， <laughs> 他挂好了，闪现，我摇下来了，怕我闪了。大英算三次嘛？大英算三次嘛？我昨天大英不算啊，但是我昨天大英不算了呀。我来开个减了。 我直接秀鬼甲落的，你高能胆大。我看我我看到了。胆子不大了，不肥了，知错了。我跟你说，老美女，你上一把是小护士，他们还可能救一下你。这一把你的魔术师应该没没有人会救你的。我我我跟你说，他不可能找得到我了，这个位置贼狗。我跟我他肯定会瞎，他肯定会瞎，你信不信？然后啪一刀给你打出来。 他有触手的，我跟你说，他黄，他那个触手是能找人的，老冰雪。为什么能长触手的？实在找不到你，他长一个触手，然后用触手拍一下，就知道你位置了。大方，啊走快走消失哎，触手消失哎，找不着了找不着了找不着了，安全了。不找了。大方。 来，我动了。果然把你动了那应该来中场找我。干嘛？我的满级质量。我懂，柜子的技术是一流的。一把你找不着。哎，吧？来找我了，我也把机子亮了，然后往小木屋带。小木屋要减速盒。 我已经走了，他不追我。让大家听到，感受一下经验，就是大家听到心跳亮的时候，第一件事就找个最近的柜子躲起来。然后记得点云中漫步。 <laughs> 云中漫步又不是硬汉，云中就是不会说他顺着足迹就发现你在柜子里了，但过来一看足迹也没了，也不知道你到底。又是黄衣啊，就我来了。 这个新模式吗？你们确定吗？不是割了吗？新模式不知道什么时候出，据说是个卡牌游戏，不是据说啊，应该就是个卡牌游戏了。这个包都解出来了，卡牌都割了吗？哎呀，我这一张麦卡下去。 看没有删除的话对吧？但是真的找不着的，连 <laughs> 声音都没有。这都抽到我了，你刀是真的长，朋友。nice 啊，这板子下的很给力哦。我术师你修不动的，碰沙自动的。有加速跟减速，那就是正常修机速度。我你给位置，我没加速了。 <laughs> <laughs> 只有中间的，这边我留情不动了，这边我慢了呀，这边我慢了呀，出事了，啊，上夜泳去了呀，他我打那个操场的时候跟他博弈一下，他人不见了，我你，我回来了，上二楼上二楼二楼二楼，我送你一个礼物，三二一，叮咚，叮咚就叮咚呗，他又不在我们旁边，那在谁旁边呢？ 妈耶！砍盘在这旁边，你说呢？ <laughs> 在这旁边。快快快！快快快快快！砍祭司去。哎呀， <laughs> 他搞你！哎哎哎，动的是我忘记动现在，能被 A 掉了，出事了。牛批！卖了卖了卖了。割了呀！他也输不好，喝了呀。 赶紧走，赶紧走，走了走了走了，卖了卖了卖了，别呀，法师就卖了嘛。我很确定他在追我。别花牌！现在怎么还有个球道啊？没一刀了，明雪不要怕，啊！这只是红颜，这个叫没刀啊，红颜只是特效。 死！ <laughs> 怎么被震慑了呀，老冰雪？震慑开了二阶技能，来吧，救我！没一刀的，真的没一刀哎，真的没一刀，一刀也不会去救啊，模式也不会去救啊？ <laughs> 谁救你啊？ <laughs> 拉个球绕一圈，然后走了。我里搓一个枪子啊。 哈哈哈！不一样的他真的没一刀的，而且他挂机了，他掉线了，应该接电话去了，你信不信？他闪现还没用过，应该接电话去了，换了传送，尝试救一下。哦，换了传送。你等我凑把枪，我就救你了。哎呀，真的枪啊！来来来来，了，来了来了来了来了，来吧。 在里边开一枪，然后拉球直接走门， <laughs> 我已经猜到结局了。啥意思了？这个这个，一万是这样，打一枪然后秒秒换球拉球的。来，打一枪，拉。球球球，哎，球球在哪？球在哪？球在我这，在烟。哎。 我还为你把球带过来了，我还在原地找球呢。我想拉个球，我自个跑了。他艾利可能可能会做这么傻的事情吗？啊，你想一下。我还我还想一落地我就捡个球拉起拉球就跑。 <laughs> 这个球竟然不在我旁边。他屠荒屠荒屠荒都是很多小心机要套路人的，你觉得他不知道你心里想什么吗？